え本当に、えー、たくさんの方に、えー、見ていただきましてありがとうございますまたあのたくさんのカメラの方ご用意いただきましてありがとうございますぜひうちの踊り子の笑顔撮っていただけたらと思いますどうぞご声援よろしくお願い申し上げますよろしくお願いしますそれでは参りますチームイラン笑顔と情熱で踊ります